Andrés. अपडेट करने बैठे थे क्या बात है मोबाइल पर अपना स्टेटस अपडेट करने बैठे थे कि मार्क्स रिपोर्ट आ गई पापा के फोन पर लाख घूसे जूते पड़े नक्शा बदल गया मैं खुद भी हो गया फरमाइएगा इस बार जो हम फेल भी हों तो खताएं जुर्म माफ हो जमाने में कसूरवार हम न थे हुजूर मम्मी पापा बिजी थे नोट बदलवाने में